Hello my lovely friends on the internet. Umid qilamanki, bu karantin vaqti sizlar uchun ingliz tilingizni oshirishga bir imkoniyat bo'lyapti. Mana bugun video darsligimizni hikoyani tarjima qilish bilan yana davom ettiramiz. Xo'p, hikoyani boshlashdan oldin hmm, bir kanal kuzatuvchimizning savollariga javob berib o'tmoqchiman. Xo'p, ya'ni savol bergandilar, hmm, this ni this e, yoki uh, zis e, deb o'qisa bo'ladimi ho'p aniq qilib aytganda savollar ham bunaqa edi uzr thisni e, this demay zis desa ham mm, bo'ladimi shunaqa savol bergandilar hozir mana shunga qisqa javob berib javob berib o'tmoqchiman mm, th this buni ikki xil talab chiqsa bo'ladi this deb talab chiqsa ham bo'ladi и this deb talab chiqsa ham bo'ladi agar siz e, british accent ya'ni britancha aksentni yaxshi ko'rsangiz sizga shu yoqsa shuni ma'qul desangiz this deb talaffuz qiling ya'ni mm, tilingiz tilingiz ozgina mm, e, yuqori tishingizga ozgina tegadi ozgina chiqib turadi tilingiz uchi yuqori tishingizga tekkan holatda ana shunda this this tilingizni ozgina chiqarib this deysiz mana shu britancha aksent bo'ladi bu e, bu perfectly to'g'ri perfectly fine sanov qilishingiz mumkin shunaqa talab qilsangiz bo'ladi endi siz that deb e, xuddi e, d harfiga o'zbek tilidagi d harfiga o'xshatib talaffuz qilmoqchi bo'lsangiz ho'p u ham to'g'ri u ham xato emas u amerikancha aksent bo'ladi ho'p amerikanlar ho'p that deydi e, misol uchun mm, aytaylik this that bo'lsa britancha bo'lyaptimi endi this that deb amerikanlar talaffuz qiladi ho'p bu ikkovisi ham to'g'ri lekin o'zbek tilidagi e, z harfiga o'xshab talaffuz qilinmaydi buni zis zat deyilmaydi bu xato bunaqa talaffuz qilinmaydi umid qilamanki siz savolingizga ho'p mana shu bilan javob berdim ho'p qani bo'lmasam boshladik o'tgan safar to'xtagan joyimiz ho'p mana bu edi i think it's his boat ho'p tarjima qilganlarni ko'rdim demak buni tarjimasi hmm, menimcha bu uning qayg'i bo'ladi xo'sh qani bo'lmasam boshladik ya'ni men bir o'qib chiqaman bir qur siz diqqat bilan tinglang va birgalikda har bitta gapni tarjima qilib ketamiz qani boshladim Maisie runs into the house. She can hear her father. He's saying, You want to give me $200,000 for the hospital and this house? Carl, Carl Flint says, Yes, I want to build a big hotel here. Maisie's father thinks for a moment. Well, the hospital isn't doing very well, but I need a little time. Carl Flint says to him, Okay, you've got four weeks. That night, Maisie looks out of her bedroom window. She can see the dolphin in a big pool next to the hospital. She thinks he needs a name. I know. Ben. Then she looks at the moon. She says, Carl Flint can't buy this house. It's our home. She feels very sad. Then she looks at the dolphin again, says, Good night, Ben, and closes her window. Xo'p, mana bugungi video uchun ham ikki uh, sahifa yetadi. Xo'p, endi birgalikda tarjima qilamiz. Maisie runs into the house. Hmm, Maisie runs into the house. Maisie Э, uyni ichiga yugurib kirib ketadi e, run yugurmoq into degani ichkariga ichiga degani e, the house bu uy hmm. demak run into into bilan runni qo'shganingizda run into bu e, biror biror joyga ichkarisiga yugurmoq bo'lyapti demak mezi uyni ichiga yugurib kirib ketdi she can hear her father u e, can qila olmoq hear e, eshitmoq her uning father otasi demak u eshita olyapti can hear u eshita olyapti her her father her father u otasini ya'ni otasini ovozini eshita olyapti lekin ovoz otasini ovozini eshita olyapti desangiz bu g'alati bo'ladi xuddi o'tgan safargi videoda aytganimdek mana bu can mana hear bilan birga kelyapti ya'ni bu ham his qilishga oid bizda tanamizda ko'rish eshitish his qilish so'zlari bor odatda shular bilan can keladi va mana shunda continuous qilib tarjima qilamiz she can hear her father endi bu tarjimasi u otasini eshita olyapti emasu balki u otasini eshityapti ho'p davom etamiz he he's saying u gapiryapti ya'ni otasi gapiryapti <clears throat> you want to give me 200,000 dollar for the hospital and this house uh, you want to give you want xohla xohlamoq want xohlamoq degani give bermoq uh, me hop menga You want to give me. Sen xohlaysan berishni menga. Sen menga berishni xohlaysan. 2000 uh, dollar, 200,000. 2000 dollar uh, for uchun the hospital uh, uchun shifoxona and va this house bu uy. Demak, aytyapti. Sen menga Mm, you uh, me sen menga uh, want to give berishni xohlaysan uh, ikki yuz ming dollar ikki yuz ming dollar for the hospital and this house mana shu uy va uh, shifoxona uchun demak sen menga mana shu uy va shifoxona uchun ikki ming dollar uh, berishni xohlaysanmi bermoqchimisan deyapti bermoqchimisan deb so'rayapti otasi Carl Flint says Carl Flint dedi. Carl Flint esingizda bo'lsa, bu haligi delfinni e, delfinni o'zini qayiq bilan urib yuborib, e, urib yuborgan odam, ya'ni hozir ularni uyida, Mezini uyida otasi bilan gaplashyapti. Carl Flint says, Carl Flint dedi, "Yes, ha. I want to build a big hotel here." Men xohlayman, I want, men xohlayman to build, qurishni, to build, qurishni a big hotel katta e, mehmonxona here shu yerda men shu yerda katta mehmonxona qurishni xohlayman Maisie's father thinks for a moment Maisie, uh, Maisie's father Maisie'nin otasi thinks o'yladi for a moment bir zum hmm, bir zum o'yladi bir zumga o'yladi yoki ozgina vaqt o'yladi well xo'sh the hospital isn't doing very well the hospital shifoxona isn't doing very well demak hospital isn't doing very well uh, shifoxonani ishi yurishmayapti shifoxona o'z ishi uh, xo'sh shifoxona ishi yurishmayapti but lekin I need a little time. I need mana yana bitta yangi uh, e, modal verb yordamchi fe'l keldi. Need kerak degani, kerak, lozim. I need menga kerak a little time. Ozgina vaqt. Menga ozgina vaqt kerak. Hmm. Mana shu joyda bitta uh, ajoyib uh, nima deydi? to'g'ridan to'g'ri tarjima qilib bo'lmaydigan mm, ibora do well do well degani mm, yaxshi qilmoq yaxshi qilmoq degani i am doing well mm, men yaxshi qilyapman yoki men yaxshi qilyapman deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi lekin do well degani odatda o'sha ishi yurishish ma'nosida keladi ya'ni birorta e, biznesga biznesga oid holatda ya'ni biznesni nazarda tutganingizda birorta kompaniya yoki biznesni nazarda tutganingizda e, do well bo'lsa o'sha biznes do well qilayotgan bo'lsa demak ishi yurishayotgan bo'ladi biznes yurishayotgan bo'ladi endi bu yerda the hospital isn't doing well isn't doing very well uh, shifoxonani ishi yaxshi unchalik yaxshi yoki umuman umuman yaxshi yurishmayapti deyapti lekin but ammo i need a little time menga kerak a little time ozgina vaqt 好Carl Flint says to him. Carl Flint unga dedi. Okay. Yaxshi. You've got four weeks. You've got four weeks. You've got, you have got, uh, senda bor four weeks. To'rt hafta. Hmm. Hop, senga to'rt hafta o'ylashga vaqt beraman degan ma'noda gapiryapti. Hop, bu yerda mana shunga siz kommentda mana shu joyda do well ga o'zingizni gapingizni tuzing bitta mana shu gapni o'qib ko'ring hozir tarjimasi tarjimasini tushuntirib berdim va kommentda hozir bitta e, o'zingizga e, esingizda o'zingizda esingizda qolishi uchun misol keltirib yozing men ozgina to'xtab turaman okey umid qilaman hmm, misol keltirdingiz albatta misol keltirmagan bo'lsangiz hali videoni to'xtatib misol keltirishingiz mumkin that night Maisie looks out of her bedroom window that night o'sha kecha that night night kech kechqurun degani demak o'sha kecha Maisie Maisie looks out of her bedroom window look out of degani um, look o'zi qaramoq out tashqariga off out of bo'lsa demak dan tashqariga bo'lyapti dan tashqariga ma'nosida keladi look out of her bedroom her bedroom uh, bedroom degani hmm, yotoqxona Uh, bedroom window yotoqxona derazasi demak yotoqxona derazasidan tashqariga qaradi look out of her bed, bedroom window demak look out of degani dan siz ichkarida turibsiz tashqariga qarayapsiz look out of dan qaramoq dan tashqariga qaramoq out tashqari degani she can see the dolphin u yana mana can see bo'lib kelyapti can see bu yerda ko'ra olmoq emas balki ko'ryapti deb tarjima qilamiz yana she can see the dolphin u ko'ryapti delfinni u delfinni ko'ryapti in a big pool in ichida a big pool mana bu pool degani pool anaqa basseyn basseynni pool deydi uh, in a big pool katta bassenda next to mana next to yana kelyapti o'tgan safar ham ko'rdik next to degani yonida degani next to yonida the hospital shifoxona yonida ya'ni uh, u dil uh, shifoxona u shifoxona yonidagi uh, katta basseynda delfinni ko'ryapti she thinks u o'yladi he needs a name He needs a name. Unga ism kerak. Mana need kerak, name, he needs a name. Unga ism kerak. I know. Bilaman. Ben. Ben deyapti, demak ism ism o'ylab topdi. Ben deb, ben. Then keyin so'ngra she looks at the moon. She looks at the moon. U Э, qaradi ga oy mun degani oy degani ya'ni osmondagi oy u osmondagi oyga qaradi hmm. look at degani ga qaramoq biror kimga qaramoq yoki biror narsaga qaramoq look at shu biror nimaga yoki biror kimga qaramoq demoqchi bo'lsangiz e, doim look at bilan keladi look to bo'lmaydi look to umuman boshqa ma'noni anglatadi e, look at me deydi menga qara look to me demaydi u look to me umuman boshqacha ma'no anglatadi и ma'no uh, look to me ma'no anglatmasligi ham mumkin unaqa phrasal verb bo'lmasa kerak she says u dedi carl flint can't buy this house carl flint can't qila olmaydi buy this house uh, sotib olmoq bu uyni demak carl flint bu uyni sotib ola olmaydi deyapti it's our home it's our home bu bizni uyimiz it's our home she feels very sad she feels very sad u his qildi his qilyapti very sad judayam xafa demak u o'zini judayam xafa his qilyapti siz ham aytishingiz mumkin i feel sad yoki i feel angry i feel happy hmm, shunaqa desangiz bo'ladi hop mana yana bitta misol sizlar uchun mana shunga ham feelga ham bitta e, birorta sifat bilan qani misol keltiring man sizga hozir e, angry happy e, angry happy yana nima dedim angry happy ha sad mana shu uchta uchta misol hozir aytdim men bundan tashqari qani o'zingiz bilgan sifatdan ya'ni adjective adjectivedan foydalanib xuddi happy angry sadga o'xshagan mm, kommentda bitta misol keltirib qoldiring ya'ni o'zingizni qanaqa his qilyapsiz hozir shuni albatta yozib qoldiring men ozginaga to'xtab turaman umid qilamanki ho'p siz komment yozib qoldirdingiz men albatta o'qiyman kommentingizni then keyin she looks at the dolphin again she looks at look at ga qaramoq the dolphin delfinga demak u delfinga qaradi again again yana degani again she looks at the dolphin again u delfinga yana qaradi says dedi good night ben harli tun ben and closes her window and closes her window. Va oynasini yopdi. Close yopmoq. Xo'p, va oynasini yopdi. Mana do'stlar, hmm, oxiriga ham yetib keldik. Umid qilamanki, sizlarga bu ma'qul keldi va e, qaysidir yangi so'zlar, grammatik narsalar o'rgandingiz. O'z fikrlaringizni kommentda albatta yozib qoldiring hmm, va agar kanalga siz yangi bo'lsangiz, Э, qo'shilish tugmasini bosing agar va mana bu qo'ng'iroqcha tugmasini ol ya'ni barchasi qilib bosib qo'yishingiz bosib qo'yishni ham unutmang shunda yangi video darsliklarni o'tkazib yubormaysiz xayr do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha